想装高手又不想花时间练怎么办？教你连膝这么做，人人会把你当老手的。先教你基础的连膝的方法，手是这样搭扣，咚，在脖子后面搭扣，OK。然后呢，我肘子我要想办法去卡他的肩膀的位置，形成一个杠杆，我可以把它往下弯一点。这个时候我要往后推一下，往前拉，对顶右膝，同时脚做这个动作，八同时落地，顶这边，同时落地，右腿往后撤，顶连起来就是这样的。 没有那么酷，但是 OK 的。如果想再酷一点的话，你要学会下面的动作，请注意脚步。你要做的是顶完右膝之后，右腿要落地嘛，对吧？我要右腿落地的时候，左腿往后蹬，左腿往前蹬，然后是左腿落地，右腿往后蹬，往前蹬，推拉。OK，如果连贯起来，看。OK，如果再想升级一下，我刚才那样动作比较漂亮的话怎么办？跳起来，蹦高一点，蹦蹦。 那发朋友圈怎么发？来看啊，给一个低镜头啊，已经要从下往上的感觉，对吧？看这样跳起来很高一截，蹦蹦蹦蹦，OK，这就很酷啊！感谢收看，减脂消耗特别好。